khumbula ke uba ufuneka uzilungise ezi flash cards phambi kwesifundo sakho masijonge sonke apha ebhodini siyayikhumbula le pattern kwiveki ephelileyo besiyenzile andithi siyayikhumbula ndithi ibinabani kule veki ephelileyo ibinabani ibinabani ezinto izikho ntoni apha Bekukudibanisa. Bekukho bani? Udibanisa. Namhlanje ubona bani? Nguchabatha, yiphethini kachabatha le simbonayo. Siyambona ne? Sonke masijonge ebhodini, jonge ebhodini, sonke. All right. Ndifuna umntu ozawundikhangelela kula manani. kwesi sivakalisi samanani ndifuna umntu ozawundikhangelela inani ezawuthi xa lithatyathwa usheke u-3 kuday two noday three bathabatha ngokuthelekisa amanani bakhangele uba umohluko uthini na umzekelo banike into ezisixhenxe banike into ezintlanu ze ndithi kunithelekisani uthini umehluko phakathi kwala manani mabini zizixhenxe zakho ezakho zingaphi i-consolidation ne-assessment